დიაგნოსტირების და მონაცემების მჯერა. შესაბამისად, პირველი და ყველაზე მთავარი რაც ნებისმიერი სპეციალისტისთვის უნდა იყოს, პაციენტის სუსტი მონაცემების შეგროვება და მისი კარგად გაცნობა. ორთოპედიაში მუშაობის 23-წლიანი გამოცდილება მაქვს. ამიტომ ფიქრობ ის თემა, რომელზეც ვსაუბრობ საზოგადოებისთვისაც და ზოგადი პროფილის სტომატოლოგებისთვისაც სიახლეა. საქმე ეხება მონაცემების ელექტრონულ თავმოყრას, რაც სპეციალისტებს აზროვნებაში. აუდიტორიას კი ამ აზროვნების და ფიქრის პროცესის ჩვენებაში ეხმარება. სწორედ ეს პროცესი დგას კურნალობის გეგმის უკან. მილენიალი ვარ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკუთარი ცხოვრება ამ სამყაროში მაქვს გატარებული და მუშაობისას მეც შესაბამის ინსტრუმენტებს თუ დიაგნოსტირების მეთოდებს ვიყენებდი. თუმცა იცლება დრო და შესაძლებლობები. დღეს ციფრული მოწყობილობების ეპოქაა, რისთვისაც მართალია ინვესტიციაა საჭირო, თუმცა მომავალში სწორედ ეს ინვესტიცია დაზოგავს მკურნალობის დროს და ხარისხის გარანტირებულად მაღალი იქნება. ყველაზე მთავარი რაც არის, რესტავრაციების ჩასატარებლად შეგვიძლია თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ, რაც კბილის არამხოლოდ ვიზუალურ ნაწილს ქმნის, არამედ ფუნქციურ დეტალებსაც ითვალისწინებს. ეს ინფორმაცია პაციენტის ყვა კბილთა სისტემის და საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის ფუნქციონირების შესახებ ზუსტ სურათს გვაძლევს. ასევე მკურნალობისას გადაწყვეტილების მიღებაში გვეხმარება. ნიშნულობა არ აქვს საქმე თანკბილის ანომალიების მკურნალობას თუ ოკლუზიის ვერტიკალური სიბრტყის დიაგნოსტიკას ეხება. ყოველთვის ვცდილობ პრაქტიკული საქმიანობის გარდა სხვადასხვა ღონისძიებას დავესწრო და ახალი ინფორმაცია მივიღო. საიმედოა, რომ სტომატოლოგია ყოველდღიურად ვითარდება არაერთ ქვეყანაში და მათ შორისაა საქართველოც. სასიამოვნოა, როდესაც საკუთარი ცოდის და გამოცდილების გაზიარება გიწევს სხვა სპეციალისტებისთვის. ამიტომაც მინდა ენდოდონტიასთან დაკავშირებული სიახლეები გაგაცნოთ. თანამედროვე ენდოდონტია გულისხმობს მკურნალობას გამოსახულების გამადიდებელი საშუალებით, როგორიცაა ბინოკულარი თუ მიკროსკოპი. ყველამ ძალიან ძალიან კარგად ვიცით, რომ თუ პრობლემას კარგად ხედავთ, კურნალობა შესაბამისად გარანტირებულია. ასევე მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკური კვლევები თანამედროვე აღჭურვილობის გამოყენებით, როგორიცაა კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაღალი ხარისხის ენდომოტორები, რომელიც არხში ინსტრუმენტის უსაფრთხო ბრუნვას უზრუნველყოფს. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ამ თანამედროვე მოწყობილობებს თითოეული სტომატოლოგი ფლობდეს. very very nice მმართველობის კონტექსში მნიშვნელოვანია როგორია დარგის განვითარება და სწორედ ახალგაზრდები ქმნიან ასეთ მომავალს წარმატებებს ისურვებ მადლობა ბელანდელი შაბაჭიშვილი